このキスでして混ざり合うと息が私を逃がさない 今日で終わりだね君へ今までありがとう笑い声桜並木いつもの通学 に書いた 7月夕暮れ下校途中通り沿いにある君の家窓から漏れてくる母親と思わしき女性の声が「ご飯できたわよ」とが鳴り立てるこの芳醇でスパイシーな香りに暑さからの苛立ちも忘れてしまうああきっとこの家の晩ご飯はカレーだカレーだ君の顔に鼻をくすぐるあの時の言葉が 君が僕の前からいなくなる選択肢とは知らなかったよ秋色が好きなの